Dzień dobry, nazywam się Aneta Kozłowska. W West Hill Consulting zajmuję się zarządzaniem biurem projektów. Już 22 maja spotkanie sił sprzedaży, a na nim między innymi budowanie długofalowych relacji z klientem. Pokażemy, jak można porażki przekuć w sukcesy i zdobyć lojalność klienta. Zapraszam Cię na mój warsztat.